五六七，一零二四六，六六，六六六是六是六，一零六，一零八，零六，零六，这就是游戏电话，GTA，我们说 g t S，是，嗯，搞定 m b g c s s D c 没有记了，没有记了八十，动力不要多的，动力滴滴。以上是这台主机可以玩的所有的网络游戏游戏，真的非常的多，多到你根不明白。